あんなレジェンド2人に試合してもらって負けましたけど自分にとっていい経験になったと思います今度はこのレジェンドを倒せるようなレスラーに必ずなります師匠を超えるのは弟子の務めなんで八木の 欠場で急遽自分にすごい当たることのないヒロ斎藤選手との試合が決まったってすごい嬉しかったです、はい、久しぶりに若手の時以来だと思いますけどもヒロさんと、はい、肌を合わせたのはしかし全然自分もペース逃げれなかったというか まだまだ、はい、まだまだなんだなと、はい、痛感しました、はい、まだ戦闘もね食らう食らっても返せるだけど余裕はあったんですけど残念ならそうなんです戦闘をねもらうチャンスがなかったんで、はい、もう一回もう一回やりたいですね まあ、まだまだ勉強することはあるとまだまだ自分自身成長する伸びしろがあるんじゃないかあるんだと、はい、ヘロさんと試合を通じて感じました、はい、まだまだ成長期まだまだ第2次第3次 第69次成長期までまだまだ伸びていくと思います。はい、ありがとうございます。佐藤さん、斉藤さん、佐藤さんじゃないよ。斉藤さん、ありがとうございました。すみません。いやもう何年ぶりかにこうやってタッてるですよね。一年ぶり。 この間はみんなで来るんだけどやっぱり2人でタッグっていうのはなか10年ぶり10年ぶり本当にありがとうございました大丈夫ですか結構見ててまあヒヤッとするとこありましたけどまあでもまだまだ現役でこうやってあのリングであのプロレスを試合してるっていう、うん、ヒロさん俺にとってはやっぱ先生でもありね本当やっぱレッサーとして鏡でしたからやっぱりこうして先輩と組ましてもらって うん、またあのすごく見ててやっぱ勉強になることばっかりがありましたし、はい、本当尊敬してますけど、ね、もうまた機会があったらもっともっとませていただければ、大丈夫ですかいや本当、うん、俺が後ついてくのに精だよ <laughs> いやいやもうちょっと先頭もっとガンガン狂わしてほしかったなっていうのはありますけど。 まあでも斎藤さんって言ったらやっぱ銭湯ですからねもうすごい銭湯もここにあるよ <laughs> こに他にもありますけどいやでもやっぱお客さんはやっぱ銭湯ねやっぱもう見たいっていうので多分思ってるだろうし、えー、まあまた今度次回やったらありがとうございました、はい、はい